Despois de 13 anos traballando en Inditex, a empresa obrígame a elegir entre cuidar do meu fillo ou, ou gañar cartos para mantelo. Inditex pretende reventar os horarios das maternidades e de todo o persoal das tendas cas da pandemia. horarios impostos da noite a mañán Inditex fai imposible a conciliación. Para ter unha vida e unhos horarios dignos e poder seguir facendo a túa vida.